магнит талаасындагы тогу бар өткөргүчкө таасир эткен күч эмнеден көз каранды экенин изилдейли электр чынжырын бекитебиз реостат аркылуу чынжырдагы ток күчүн көбөйтөбүз өткөргүчкө таасир эткен күч көбөйөт көптөгөн тажрыйбалардан мындай жыйынтык чыккан магнит талаасындагы тогу бар өткөргүчкө таасир эткен күч чынжырдагы ток күчүнө түз пропорциялаш магнит талаасынын интенсивдүүлүгүн көбөйтөбүз ошондой эле тогу бар өткөргүчкө таасир эткен күч дагы көбөйөт так эксперименттер көргөзгөндөй тогу өткөргүчкө таасир эткен күч магниттик индукцияга түз пропорциялаш магнит талаасы магнит талаасына гана жайгашкан өткөргүчтүн бөлүгүнө таасир этет өткөргүчтүн узундугун кыскартса анда өткөргүчкө магнит талаасынан таасир эткен күч дагы азаят өткөргүчтүн узундугу канчалык чоң болсо ошончолук ага таасир эткен күч дагы чоң сол кол эрежеси магниттик талаада жайгашкан өткөргүчкө аракет эткен механикалык күчтөрдүн багыттарын аныктоочу эреже ал эреже эгер сол колдун алаканы сунулган бармактардын багыты токтун багыты менен дал келгенде ал эми магнит талаасынын сызыктары алаканга киргенде жайгаштырылса анда баш бармак өткөргүчкө аракет эткен күчтөрдүн багытын көрсөтүп турат